İnadına yenilmeden aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel Siyahını bırak da gel derdi sil yeter Aşka zulmedip küsmesen yeter Şafağım kararır da serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Seni bu serseri kalbi